واحدة أسألك يا الله أن أسكن معك كل الحياة لأنظر مجدك وجمال وجهك وأتفرس في هيكل قدسك واحدة أسألك يا الله أن أسكن الحياة لأنظر مجدك وجمال وجهك وأتفرس في هيكل قدسك استرني بسترك واحمني من الأعداء فأذبح لك وأرفع الغناء اسمعني يا ربي بصوتي أدعوك واستجب لي لا تحجب وجهك واحدة أسألك يا الله أن أسكن معك كل الحياة لأنظر مجدك وجمال وجهك وأتفرس في هيكل قدسك علمني طريقك في سبيلك هدني اكذبني نحوك في حضنك ضمني فأنت نور لي وخلاصي وحصني طالما أنت عيني جمالك وجمال وجهك وتفرس في هيكل قدسك واحدة أسألك يا الله أن أسكن معك كل الحياة لأنظر مجدك وجمال وجهك وأتفرس في هيكل قدسك